so proud. I wanna lose that somebody. Фух. 62 метра над уровнем моря. 200 метров где-то высота примерно. 220 даже.